ශැෆම් විසි එක්වනි සංවත්සරක සැමරුම මේ විදිරි ඉස්සරහට අරගෙන යද්දි තවත් තවත් කලාකාරණයක් ඉන්නවනේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හැබැයි තාම මේ ඇය මේ පැත්තට එන ගමන් සාරි පොටේ සාරි පොටේ කට්ට ගසා ගන්න කෙනෙක් නෑනේ අනේ කොල්ලා මගේ කොල්ලා මෑට කිචි කොල්ලා මගේ ඇට දෙකක්වත් සයිස් නැති කොල්ලා මගේ ගොඩක් මම වන්තන වාකිනද යන්නේ ලස්සන ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. එයා ඉතින් කොහොමද හොට් ඇන් සෙක්ස් එහෙම. දැන් හරි. හැබැයි පොරොන්දුව කඩ කරා. මේ ඇයි මේ කෝ මේ පොරොන්දුව කඩ කරා ගිය අවුරුද්දේ ඇනිවර්සරි එකට ඇවිල්ලා කිව්වා බඳින්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ අවුරුද්දේ මම වැදලා නෑ එයා බැඳලා. මම මේ ප්‍රෑන්ක් එකක් කරන්න මේ රින් එක දාන්න හිතුවා. ආ ඇත්තද ප්‍රෑන්ක්ස් ද? එහෙනම් මේ ප්‍රෑන්ක් එක විදිහට මට මේ රින් එක දෙන්න ඔක ගෙදර අරගෙන ගිහලා විකුණලා මම කීයක් හරි මේ තුන ගන්න. right දැන් එහෙම කතා බහ අපි ඉස්සරහට අරගෙන යමු මේ දැන් කලාකාරණිය ආවා. කවුද කියලා දැන් ඉතින් දන්නවා. කවුද? කවුද කියන්නේ තමා. කිව් එක හරි. you already know ශිකා හැමෝම ආදරය කරන, එයාත් හැමෝටම හරිම ආදරය කරන ලංකාවේ කොල්ලන්ගේ සිහින කුමාරිය කිව්වොත් ආමේ මගේ පුටුව කොහොමද යට යන්න දැනක් නැහැ. දැන් එහෙම කිව්වා මේ කට්ට ගසා ගන්න කෙනෙක් නෑ කිය කිය ආවේ මෙතනට දුවගෙන මට හරි මේ සතුටක් ආවා. ආපු ගම්ම ඇටි කිචි කොල්ලෙක් ඉන්නවා. කට්ට ගහ ගන්න. වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. එහෙමද? කොහොමද මොකද නෑ මම නෑ නෑ එහෙම එකක් නෑ මේ මල්ලි sorry ඇටි කිචුර හෑන් හෑන්ඩි කොල්ලෙක් මේ බලන්නකො මස් එහෙම මාර ශක්තිමත් දුෂ්ටිමත් මේ කීවන අනසරක අපිතික සම්බන්ධ අනේ මන්දන අය ලොස් ට්‍රක් මොක කියද මම හිතන හත් හය හත් පහ මන්දන්න හැම අවුරුත්ම එනවන ගල ගැමසිරක නොරදාම ති මන්දන්න කීවනි අවුරුදු කියලා ඔව අපිතික හැමදාමත් සම්බන්ධ වෙන කලාකාරණය තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවහන්න දැන් ප්‍රෝගෑම්මි කරලා විරාජයක මොනවගේ හැඟීවද දෙනුට ඔව් ඉතින් හැඟීම් දැනීම නෑ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට බ්‍රේකුත් නෑ හැඟීමුත් නෑ දැනීමුත් නෑ ඉතින් හොඳටම ගියා මං හිතන්නේ අහන් ඉන්න කට්ටිය එක්කෝ රේඩියෝ රේඩියෝ කවහල යන්නේ නැති ගෙවල් වල සමහර කට්ටිය අහගෙන ඉන්නේ නැති සමහර කට්ටිය කන් දෙකේට පුළුන් දෙකක් ගහගන්න ඉතින්. right දැන් අපේ එකම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න දුන්නොත් ඉරාජ්ජේ වගේම විවරණි වුණාට කරනවද නැත්නම් රෑ 12න් පස්සේ වගේ දාගන්න. මොකද නැත්නම් පොඩි ළමයි බෑනේ බම්බේර ගන්න බෑ. ඒක නිසා රෑ 12න් පස්සේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරොත් උදේ පාදනය කරනවා මම. ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඉවරයි. <laughs> මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මේ ෂැෆම් අපිට 21යි. යුරේනි 21 වෙනකොට යුරේන්ට 21 වෙනකොට කරලා තිබ්බ දේවල් මොනවද? ආ ඒ කාලෙ ඉතින් මං හිතන්නේ මං සෑහෙන ලොකු අලුතෙම ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ලොකු ජනප්‍රියත්වයක් ලැබුවා මගේ පළවෙනි ටෙලිනාට්‍යයේම අක්කරණංගිල තුන්දෙනාගේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඉතින් මොකද කියන්නේ අහස පාවි පාවි හිටියේ මොකද ජීවිතේට එහෙම ලැබිලා නැහැ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ආදරය මේ ෆීල්ඩ් එකට මම අලුත් මම දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හෙන අතල් එකේ අවුරුදු 20 ගේ මම හෙන ජොලි නිකාම පොර වගේ හිටියා මම. තාමත් ඒ වගේම තාම පොර වගේමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ මට අහන්න දෙන්න ගෑල්ලම වුණාම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා නේ හැමදාම ඔය එකම විදිහට ඉන්නේ කොහොමද? ඔය විදිහට ලස්සනට ෆිගර් එක මේන්ටේන් කරගෙන එහෙම ඉන්නේ කොහොමද? ඇත්තම මේ මේ ඇත්ත කියන්නේ. මම පොරොන්දු වෙන්න සත්‍ය මිසා සත්‍ය නෙමෙයි පවසන්නේ. දැන් ඇවරයි දැවරයි ඇවරයි දැවරයි තුන ඇවරයි ඔබට තරුණ වෙන්න ඕන නම් මේ ටික කරන්න තරුණ තරුණ විදිහට හැමදාම ඉන්න ඕන නම් අද කාලේ මේ ගොඩක් තරුණ ළමයි රැට නිදාගන්නේ නැහැ. උදේ පාන්දර 3-4 වෙනකල් ඇහැරලා ඉන්නවා. right. එතකොට සමබල ආහාර වේලක් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට ආහාර කෙට්ටු වෙන්න කියලා ආහාර කන්න එක මග අරිනවා. ව්‍යායාම් කරන්නේ නැහැ. එක තැන ඉඳගෙන ඉන්නේ සෝෂල් මීඩියා වලම ගිහලා Facebook Instagram අරක මේක කොට කොට කොට කොට ඉන්නවා ෆෝන් එක අතේමයි ෆෝන් එක අතේමයි නිදා ගන්නකොට ෆෝන් එක කන එහා පැත්තේ තියලා නිදාගන්නේ ඕවා ඔක්කොම වැරදි වැඩ හැමදාම තරුණව නිරෝගීව ලස්සන ජීවිතේ විඳින්න නම් පැය 8ක් නිදා ගන්න. වේලාසෙන් නිදා ගන්න යන්න. හොඳට ආහාර ගන්න, ව්‍යායාම් කරන්න, ෆෝන් පැත්තකින් තියන්න, ෆෝන් එක ෆෝන් එක කන ගාව තියාගෙන නිදා ගන්න එපා. මොකද ඒ තරංග යනවා මුලේට. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ මොනවත් දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලෝ හරි විකෘති තත්යකට එනවා අවුරුදු ගාණක් යනකොට. ඒ නිසා ෆෝන් එක්ක සයිලන්ට් දාලා ඈතින් තියන් නිදා ගන්න යනකොට. Um, හොඳට මේ පිරිසිදු සිතුවිලි වලින් ඉන්න මොකද කොච්චර ෆේෂල් කරත් කොච්චර ලස්සන දේවල් මූණේ ගෑවත් හිත ඇතුලේ කුණු පුරෝගන හිටියොත් ඒවා මූණෙන් මතුවෙනවා ඒක නිසා හැමතිස්සෙම පිරිසිදු සිතුවිලි තියාගෙන හැමදාම ලස්සන තරුණ වෙන්නේ ඉතින් ওই ටික කරන්න අන්න එහෙනම් යුරේනිගෙන්නේ වටිනා කියන උපදෙස් තමයි ඕන අපිට. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ෂායප්ෙම් අපේ YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් එකක් ඔයාලට දාන්න. රයිට් දැන් ගන්න මේ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට අහගෙන අහගෙන අහගෙන යද්දි මම හිතුවා දැන් අපි බලාගෙන ඇති ගොඩක් කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ඇති හැබැයි ප්‍රශ්න අපිට දැන් පේන්නේ නැහැ මොනවාද කියලා කොහොමද දැන් අපේ අපි හිතනවා මේ ප්‍රශ්න තමයි වගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. කොහොමද දැන් අද දවසේ ගැන වාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ ශාන්ති? හරිම සතුටුයි ශායිෆම් හැමදාමත් මහිතන්නේ ශායිෆම් නිවසරේ කියන්නේ හැමෝම ශායකේ සතුට වෙන දැන් ශායිෆම් එකට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂණීය සතුට වෙන දවසක් ශායිෆම් මොකද ගොඩාක් තෑග් දෙනවා උන්වත් සතුට කරනවා ශායිෆම් සතුට වෙන ගමන් ඉතින් ඒ සතුටේ හවුකාරයෙක් විදිහට මාවත් හැම අවුරුද්දම එකතු කරගන්න ඒ සතුට බෙදා ගන්න මාව හවුල් කරගත්ත ශායකට ස්තුතියි ඉතින් අපිත් සතුටුයි හැමදාමත් ශාහගෙන ඉන්න ඔයාලා ශායක තව තවත් ලං වෙලා ශායකට ආදරය කළා තවත් ශායකට ඕගොල්ලොන් වෙනුවෙන් හිත සතුටු කරලා ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිත තව තවත් ආලෝකමත් කරන්න මේ ඇනිවර්සරි එකෙන් මම විශ් කරනවා ඒක හැකියාව තව තවත් ලැබේවා කියලා ශායකේ වැඩ කරනවල හැමෝටම මොකද ඕගොල්ලන් කරන්නේ ලේසි පහසු ජොබ් එකක් නෙවෙයි මිනිස්සුන්ව සතුටු කරලා මිනිස්සුන්ට සින්දු ඒගොල්ලොන්ගේ විඩාව විඩාව ඕ විඩාව නවත්න ඒගොල්ලොන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක අයින් කරලා සින්දුවක් අහලා මිනිස්සුන්ට මන් හිනාවක් ගේනවා කියන එක හරි පිං පින පිං වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේ තව තවත් ඉහළින් කරගෙන හැම මිනිස් මිනිස්සෙකම විලාව නිවන සතුට ගේන්න උගන්ට ශායකට හැකියාව ලැබේවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේ එච්චරද කියන්නේ? නෑ. මම ආසම සින්දුව සාරිපොටේ අහන්න ඕන. හරි. ඉතින් අහමු. කියමු. ආ කියමු. අපි තුන් දෙනාම කියනවා. මාත් එකම තුන් තුන් දෙනාම තුන් දෙනා. නෑ, ඔය දෙන්න කියන්න. ආ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ආ දෙන්න. කට්ට ගහන්න හරි, තැනක් හොයාගන්න. හොයාගන්න. හරි. 1 2 3 සාරි පොටේ සාරි පොටේ කට්ට ගසා ගන්න කෙනෙක් නෑනේ අනේ කොල්ල මගේ කොල්ල මගේ දාලා ගිහින් දැන්ට මාස පහයි පනේ හානේ ඔය දෙන්න හරිම මැචින් කිව්වා අය පාරේ ඔරවන් යනවා හානේ ඔයා හරිම කියුට් කියලා කිව්වා අය දැක්කම ගස්සන් යනවා Sari Pote. Sari Pote. Sari Pote. තැකූ තැකූ තැකූ අපේ සිින්දුවකුත් කිව්ව මේ දැන්ගෙනම් අපි අපිත් එක මේ වෙලා බලාගෙනටපු හැමෝටම ගොඩක් සූති ඒගුලන්ට මොනහරි දෙයක් කියන්න කිව්වා හැමෝම 2023 වසරේ hina වෙලා සතුටින් ඉන්න ප්‍රශ්න කියන දේවල් හැමෝටම පොදුයි. ඉතින් ඒක නිසා ජීවිතේ ආතල් එකේ ගත කරන්න වැඩි දේවල් ගැන ඕනට වඩා හිතන්න එපා. දවසක් හැම දවසම එදා නැගිට්ට මිතන මේ පැය 24 මම මගේ ජීවිතේ පුළුවන් උපරිමය සතුට මං විඳිනවා මට එන හැම දෙයක්ම මම සතුටින් බාර අරගෙන මේ පැය 24 මට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ මම කරනවා කියලා. right මේ තවත් එක් කලාකාරණියක් විතරයි තවත් ගොඩක් අද දවසේ පායනවා ඒකින්ද දිගටම ෂා හගෙනන්න ඒවගේ ශම අප ඔපිසිල් චනලක දැන්ම සස්ක්‍රයිබ් කරලා රෙඩි වෙලා ඉන්න පැත්තනු තවත් ඉස්සරහට මොනාද වෙන්න කියලා බලන්න. හරිබර්දශා! Thank you!